平たく言うと戦闘が面白くなかったサンドバッグ状態っていうんですかねいやそれはちょっと直せへんかもなみたいな絶対嫌われるだろうヴィレッジがどうあるべきか死に物狂いであるとコロナでやっぱり会社としては、まあ、自粛期間っていうのが あって、まあ、そこで開発もね、一旦ストップしちゃったんですよね。家で、悶々とビレッジのことを考えるしかない期間っていうのが、もう結構ほんとね、1ヶ月以上あって、まあ、自粛明けてみんな集まった時に、やっぱビレッジ今のままじゃダメだよねっていうのはみんな、まあ、うん、一致したんですよ。で、それで、もうどうすべきかっていうのをみんな家で考えたことぶつけ合って、うん、ちょっと直そうぜってなったんですよね。 まあ、初期のヴィレッジでは、まあ、死に物狂いっていうコンセプトを、ま具体化、ま具体化するために、まあ、どれだけプレイヤーの人に、まあ、焦りと恐怖を与えられるかっていうところで、まあ、敵をどれだけ勢いよく恐ろしく襲いかからせるかみたいなところに一番力を入れて制作していました、まあ、制作過程で一回フォーカステストという形で まあ、一部のプレイヤーの皆さんにあの遊んでもらったことがあるんですけどそこで得た反応としては確かに敵はものすごい勢いで襲ってくるんだけども逆に考えることが少ないという反応が多かったんですね。で、まあ、そこでなんとか、えー、直そうとしたものを、えー、品館の皆さんに見ていただいたんですけどでその時にあのあこれはまずいなと いうのを強く感じました、えー、あの開発から聞いてた事前の自信とその内容っていうのが、まあ、やっぱあまりにも乖離しているあの初めてヴィレッジの戦闘を触った時の印象はあの、まあ、とにかく敵が多いで敵がすごく攻撃的に攻めてくるでこっちの弾は少ないでしかもその戦闘が面白くないということであの本当に面倒くさくてつまらない相当しんどい内容になってました サンドバッグ状態っていうんですかね <laughs> そんな感じに見えましたけど、ね、大きな変更っていうのは当然プロジェクトマネージャーとしては警戒するところなんですけどやっぱりその問題点が明確に見えてる以上はそれをまあ放置したまま最終的にゴールさせるっていうのは、えー、やっぱり選択しづらいので、まあ、挑戦すべきだろうなという結論にはなりました。 まあ今思えば、やっぱり、ね、ちょっと、やりきれてなかったんでしょうね。その、ヴィレッジがどうあるべきかっていうのはみんなおぼろげに見えてきてたんですけど、作りきれてなかったんだと思うんですよ。まあ、やはり開発は自信を持って作っている、まあ、日々心血注いで作っているのであの何か意見するというとやっぱりあのいい顔されないことが一般的には多いんですよねでカプコンはその中でもあの相当やっぱ開発の理解が進んでるとは思うんですね ただ、あのヴビレッジの場合はもう時期が時期もうかなり追い込みの時期に入っているタイミングというのもありあの相当やっぱり、あのこれは反発食らうんじゃないかなと、まあ、焦ってましたけどね多分焦ってたと思います、うん、まさかこのタイミングでこんなこと言われるかってこうこれ直さな本当にあかんのか今でも十分できてると思うけどっていう思いもあったと でもその反発にもめげず言わないといけないことはしっかり言えるメンバーっていうのを、あの、品管の中でも選抜して、あの、その会議には臨き、臨みました。うん、もう、直す。どうせ直せったらもう、しっかり直そう。ちゃんと直すための一番最速で最小限の方法を考えるっていうとこからスタートしてる。懸念っていうところの本当の理由は何なのかっていうとこやっぱみんな探しに行くんですよ。 ホラーってその行きたくないけど行かなきゃいけないっていうのが基本だと思うんですよねでもそこに行かなきゃいけないっていうのをどう提示できるかやりきれるんだったらどこまでもやりきりたい喜んでくれる人たちがいるって言うんであれば何としてでもそれやりたいっていう脊髄反射的に行動するんではなくて生き延びるために悩んでもらって迷ってもらってその末に恐怖と 危険を乗り越える、うん、そのステップを全てあのワンパッケージとして死に物狂いであると、うん、その修正後にはどんだけそこにプレイヤーの感情が乗るか感情を喚起させるようなそのストーリーテリングあるいはレベルデザインができるかってところは非常に大きなテーマとして取り組みましたね間を作るそのただただ敵を勢いよく襲いかからせてプレイヤーを焦らせるんではなく 襲いかかってくるんじゃないかあるいはこの先にいるんじゃないかっていう間を意図的に作ることによって緊張感を作ってでそこにで逆に実際に敵が出てきたら一気にそこにかあの勢いをつけてその緩急を重要視するっていうところをあの意識するように作り直しましたそこで初めて得られたような気がしましたこれでいけるわこれでいいよねと来たなるほどこういうことか最終的には、まあ、いろんな工夫ができる上での死に物狂いっていうのが達成できたんじゃないのかなと ヴレッジがバイオハザードになったなってもともとこういうゲームだったかのように綺麗に収まったと思いますし最終的には全部やってよかったと思ってますし全くもって成功だったというふうに思いますけどうん今のヴレッジだったら自信持って出せますねこちらからあの相当数のあの課題を挙げさせてもらってたんですけども まあ、本当にあの短い期間で、あのまあ、かなりの部分が改善されていてで中には素晴らしい出来栄えにあの変わってるところもあって正直驚きました、まあ、品質管理部と、あの開発っていうのはあの立場は違えどあのいい商品をあのお客さんのもとに届けるという目的では一致してるはずなのであの、まあ、今後も我々は忖度せずにあのー もっとこうした方がお客さんが喜ぶんではないかとかっていうような意見をあの開発に嫌われながら怒られながらもあの遠慮せずにこう返していこうかなと思ってます。やっぱり品質管理部の立場からあの本当にあのより多くのあのプレイヤーの方に楽しんでもらえるっていう観点から、まあ、こんなこと言ったら絶対嫌われるだろうということも承知の上でこうした方がいいっていう意見をもう出してくれた いいものに仕上がるっていうところではもう絶対に必要なものだったというふうに思います本当にいいものをあの多くのプレイヤーの方に、えー、届けるように頑張っていきますので是非ご期待いただければと思います